Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, même très bien aujourd'hui. On va parler du fait qu'on est déjà en juillet et de vos résultats. Bref, quelle année exceptionnelle. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de cliquer sur la cloche sous la vidéo afin de rester au courant des dernières nouveautés et de liker ce contenu et pourquoi pas partager. Donc, euh, on y va! On est déjà en juillet. Wow! Comme si je venais de regarder le calendrier pour la première fois euh, euh, ce matin. En fait, on ressent encore les effets de la COVID. C'est pas terminé cette pandémie-là. Puis pour être honnête, euh, je savais vraiment pas comment intituler cette vidéo cette semaine. J'ai opté pour pêle-mêle. Pêle-mêle parce qu'on donne une définition au pêle-mêle à ce qui est un mélange confus de choses ou de personnes. Ce fut certes à ce jour une année pêle-mêle, selon mes mots, un début phénoménal, janvier, février, même mars, malgré le début du confinement, suivi d'un climat d'incertitude affectant la santé et l'économie dans son ensemble. Vient ensuite le déconfinement ici au Canada, ça a été le 11 mai, et un marché explosif qui reprend de plein essor. C'est pas tout, les experts économistes et autres qui annoncent un jour le désespoir, pour revenir le lendemain, nous allons aussi de l'espoir. Qui croire que voir, puis surtout, comment est-ce qu'on s'oriente par rapport à tout ça. Les pessimistes, pour se justifier, ben, qu'est-ce qu'ils vont voir? Une baisse d'inventaire, une limitation du stock dans les entrepôts, un resserrement comme jamais euh, des règles Amazon, les acheteurs craintifs et bien sûr, la deuxième vague. Comment qu'on se prépare? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va en avoir une? Les autres, ils voient les opportunités. Et la grande question, est-ce que tu en es un? Es-tu un opportuniste? si on compare les résultats avec ceux de 2019 et 2018, et surtout, n'oublions pas qu'il s'agissait de deux années seulement extraordinaires en matière de nombre de ventes en ligne qui explosaient record après record. En date d'aujourd'hui, les vendeurs Amazon les plus performants ont vendu plus que les six premiers mois de 2018 et 95% des ventes de 2019 en ce moment même, et ce avec sept semaines de confinement pour le Canada bien sûr. Pour bien saisir cette opportunité-là, tu dois répondre à ces questions. Je vais te faciliter la tâche, je vais les écrire ici. Tout ce que tu auras, c'est lui répondre. Donc la première, si une crise économique, sociale ou pandémie survenait à nouveau, qu'est-ce que vous feriez de différent? Deuxième question, en analysant comment vous avez passé à travers la situation du COVID-19 en ce moment, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Numéro 3, quelles sont vos forces et vos compétences que vous avez acquises suite à, cet événement ou pendant cet événement? Question numéro 4. Quels sont vos objectifs pour les six derniers mois? Numéro 5. Comment allez-vous les atteindre? Numéro 6. Qu'est-ce que notre formation peut faire pour vous aider à atteindre vos objectifs? Voyez-vous, c'est tous de très bonnes questions. Prêtez-vous au jeu, prenez le temps d'y répondre, relisez ensuite vos réponses Êtes-vous fier de vos réponses? Qu'est-ce que je peux réellement changer dans 2-3 mois ou euh, maintenant? Pour le citer que Tony Robbins, le changement est un état d'esprit qui est possible d'être instantané, mais le veux-tu vraiment? Sur ce, bonne réflexion, à la prochaine. Ciao tout le monde!